akajja wani mundi jiwira makumi ameka ana ah, kati byonna byoyogerako twabiyitamu dda netuvayo neteesaganya gyetwatuukako yensonga lwaki tuli wano naye ne batutuukako nebekweka tetulinayo tubajja ne bwe tukubaka tuwana musimu tebagakwata ekikofira ah, twatuuka ekiseera ng'ate mu nsonga zino takyetaagisa era netukkanya ntakyetaagisawa mu nsonga zino zetulimu waliwo ebigambibwa nti omu kubaalya sente zammwe oba nti ye omu kubagyayo sente zammwe anti bwe twatuuka wano hmm. bye twatuukako byalaga nti biri byonna byonna tubireke tubiringe ne baluwa ne bano bennyini hmm. naye bano bennyini ate kati wetwogerera ne batudukaku oky ogenze n'oyogera ku nsonga y'okukiikirira abamu ku bayimbi ba kadongo kamu nga lord fred sebata hmm. alina ennyimba ezimu ze baddamu shiba ne king saha ezakadongo kamu ezo nyimba tezaali nazo nsasula ekyogezaako gamba waliwo entegeragana gye batuukako hmm. yali alina okusasulwamu naye tebagituukako hmm. tebagituuka hmm. nammwe ezamwe bazibajjeeko waliwo abayimbi be baziwadde baziddemu ah, balina oledde omukutu balina omukutu era bamwaliaa naye nemukuddamu kwazo tetwategeragana mm. kubanga omuyingi oba olina okusigaza ah, right okumanya nti no kino kitambudde naye tetuzina akasesi yonna mm. ebaziinako kati ate nga tetufuna tetukana ku ntegeragana yakuba mm. nti no tubawadde obuyinza obukozesa mwami sepiri obadde ogamba ki um, tetwafuna sente amanya ganze matiabimataata w'abayindi nga nendi ne bazeyi bannanga wano sauda watera nakakawo amatiya akakumirizi abamu bwe batugamba nti tugenda kuwayo enyimba batwala mu studio netuzeddiramu nezitwalibwa mu yugati baziwanise nadda naye tetufunangayo kasente konna era ngaono kiamaani waffe bwagambye nga abiri mu nnya desemba batuyita natugamba ti tubaweeyo ka crismas package kutwakoma nebatutambuza abazeeyi betulaba abamu tesumagirira na wano tusiiba wano tebatuwangayo wadde akasente batulimba limu obangeri yakivubukavubuka olwakavubuka akamuba erinnya lyako limvudde mumutwe naye eh, yagala kunyota tamanyi nti naffe tuli bantu abayimbire naddala ffe abakaate ngaebbanga yetuyimbidde omukulu yatuwa ssente yali ayagala tukyuse ku bulamu bwaffe naddala ffe abakadonkamu naye kati mu kifo ky'okubukyusa abamu tulwadde n'okulwala kati nga mutabano wange sebategulo twasoze wano naye anaamaanyi agaza okukaga mugozi ngezezaako kalomuteka malokalaga ntideka twagala se kigambibwa nti nomwagenzeeko ekalamu jo okulaba omukulusaz hmm. hmm, waliwo eyatusanze mu lugendo eyo nga gyetuli nagamba nti aa temugende eyo natukomyawo wano ani oyo eh? ani oyo omu ku bakungu ba yugati oni anti mumwogera erinnya mugisha abantu webasitukaendawaliwo okusitukagenda ekalamojja bajulizibwa nga bajulizibwa ddeewo omwami gwe bayita ddeewo nti bakomewo eno tukomewo e, eno ku yugatuni tukwatagane n'omukulu ge bayita mugisha yajja okumaliriza ensonga zaffe era mu butuufu mwami mugisha yajja n'atusinkana mu kutusinkana ebintu byonna byonna byetwayogera naye yawuzika atukuseeko tufya tetuddangamu kumulaba ne bwe tukuba essimu ye yagikwata ate nga baatugamba tujje tukwatagane naye era ye yatuyitayo wa ekalamujja banyemo ne basiba amanyi agange ezekibuuka wulira muyayimba akaluka buganda <coughs> ebbanga abayugatu ne batutawanyiza wano tutambudde enfunda n'enfunda twava ekalamojja ne batusindika eno nga gye tuzze wano batusindise tufune ssente tutambudde wano emirundi gyonna wano twakasulawo ennaku bbiri paka lwe bagyeko amasimu kati tetukyabawuliziganya naye zeabayugatu kikyembagamba olimba olwanga olwakaluka buganda mulugjeemu ebidongo byammwe sibyetaagamu ndi musajja munaku ondekera oluyimba lwange satandika nammwe natandika nzekka muve ku luyimba lwange n'abaana bange babagobere gyetusitueesoni sirina sente zibawaayo muli wano mutubonyaabonya muve ku luyimba lwange ugatiu baalukuba ebiddongo nga biringa byasse kitulege sikyabyesibyetaaga mujagala oluyimba lwange nga bwewaaluwangaabayimbe ne baluddamu mulimu ezaffe nga baatugambanga wejjanga olweddiremu ziri ze bazaamu abantu balondangamu ne bagaa ah, muzeyi luyima olwetwagala gonna naye nomuzeyi yaddamu olweyawewabaawo eh, nefe abasinga boolaba twaziddamu netuziddamu enyiima netuzibawa eh, bakubanga nebatulagira genda oyimbe wano genda oyimbe wano gende wagundi gende wagundi obu eh, bonna tayizi ekikuluma webudde batwononedde obusungu obukuluma ekisooka bwe kuvoola abantu ab'emyaka gino kale nze nkyali muvuka naye ate bazeeyi baffe bali okubatambuza ne babafuula omanye omuganda agamba akanyoomonyoomo ndugasoka olindeko kikigambo